banda komona baye boye babandi kokanga biso bakobimisa biso bakuluna kofonime biso na bamolia me biso twana biso bakuluna te tozanga biso bashege tozangi kaka nde possibilité tokóma boye na baconséquence neti ngai nalaa nde na bitidi ya kolia mbongo ya classe yango wana ntango bapara bakosika nabimaki mpo na bayebisa ngai naluka mbongo ngai mona mitangisaka ti ntango nabimaka elukeli nanga mpe nakomaka baniveau mesa na makoki nanga moko te yango nabima libanda ti nakomaka bosili te bokoto bokoto bosabone ebele na bomba chaine epai ya claudi la tundra wana grand journaliste na biso na kati ya mboka na biso bosabone mokili monanga boketiwa yango oyebika lisusu de diaspora natindi bino ko s'abonner ebele na Bomba Shell TV, Bomba Shell TV epai ya Dodi la Tundra. Bo s'abonner ebele, bo s'abonner ebele, bokoto bokoto. L'air est grave, l'air a sonné, il est temps. Mama Glodi toza ko soutenir yo, tobanda kosa mpe mwa bemission ba 3 minutes tobanda kotindela yo mpo ebanda oleka na makambo ya mboka. Nzambe abatela Bomba Shell TV. et puis yo moko blodi la tundra donc nzambe abatela yo merci beaucoup Bonjour chers internautes, euh, bienvenue sur notre chaîne Bombechel TV, le logo de la toundra nae sous donc euh, ta se pesa melio en tout cas to sengi kimia ezala makasi lelo naza a na bande konanga mibali ka nde bo mona o communément ba bengaka les enfants de la rue ba fazeur ba chegue toza quelque part à Kinshasa alors toza awa po toyeba eloko nini esala que ba ndeko na nga mibali ba se retrouver na libanda parce que tomonaka bango kaka na balabala tomonaka bango peut-être koloba que bazoyiba ou soit peut-être baza na problème ya kolia mais toyebaka vraiment te que quelle est la problématique esala ba se retrouver libanda de fois toportaka bango ba jugement mais il faut toyeba que bawuti na bawuti epai ya Papa na mama donc mwasi na mobali basangani babimisi ekelama alors sans plus tarder napesi nanu bonjour napesi mbote ose presente e oyebisi biso mpe ke eloko nini esala ke ozala libanda bonjour papa bonjour kombo nani munanga fredi okay. okoyesa biso etudo euh, tomoni yo oza libanda tomoni ovandi tomoni ozolamba explike biso na eloko nini esalaki ozala libanda bon elo esala mpona azala libanda donc ezalaki na avanda na vie mwa boye donc vie ya pasi donc tobima libanda mpo soki bakado mpe ya bien ke bazwi yo batangisi yo donc balandi na nde mwana nyonso balandelaka ye kina lipapa kina kiati kende mwana ndako olandela ye a a z Nde eza ba parents mususu nde balandela bana na bango. Parceque bongo pe eza te. Yango mona ke tobima libanda te ah nasalaka vie na nga oyo nga pe nali nalingi. Vie na nga pe nalingi oyo partout pe nakutana soki pe nazui vie eh soki pe nazui vie te eza kaka Nzambe mais tozalaka pe na posa vie. O comprendre? Donc soki oza na place moko ba aide yo. Ke bazui batangisa yo. ki bazwi yo basala esu mosala mwa boki mpo tozala moto po eza bato ebele mpe bakonzi ya mboka mpe mosusu bazala mpe bafaser me bapere na biso mosusu toyoka babete ya sope masolo bango bakolaka bien bakolaka libanda te bayaba mpe monde ya masheti te tosimbaka biso mpe masheti te mpo Mutu asimba machete alala na ndako aya asali mabe akeyi. Mais Fazia asimba machete te. Apa asa biso na biso nia mosu tobomana. La vie ya libanda vie mon ici. Donc su apesi binula na vie ya libanda okoka te. Ya pasi mais baoyo bazala na makoki oyo Nzambe apesamela bango bazwa. faut mpe bayebaka ki baoyo mpe balala libanda basufaka makasi baza comme bato mpe un jour bazala bato na kati ya bato ebele mpe bakozala mpe baministre bakozala baprésident tozala mpe na fati tozala mpe na kabila Felix pe yo a remplacer donc mokili e developpe donc il faut pe ko chanzaka pe makambo ya mboka emini ko chanzaka soki makambo ya mboka te kaka ezali na kala yango wana pe eza kaka ko continuer parce que moya pe to changer eza te osuki okabi nga place ma propre donc naatanga kine ya bato akumba camion naatanga kine bakuma ata masuwa o avion kutu ya bato Non tosali na vie pe te. Tobimi pe basuki ya pembe te toza na bi mike mandefu pe aya te na mbanga mais na bi vivre deja comme vie ya libanda. Baoyo baza na bozwi faut bayebaka biso ezalaka na biso kaka awa na échangeur vivre na biso na sapon na biso na sapon matiti place biso tovandaka na biso me nandimi na vivre na kaka place wana depuis 2009 tilo 2020 ça fait combien des années dans ebili fa bon na kati yo nao te fredi oki explike biso nao tomoni yo lelo oza libanda ngai nayeba nao eloo nini epusaki yo olongwa ndako parce que toyebi ke ozalaki na papa na mama eloo nini etindaki yo lelo tomoni yo libanda raison nini babetaki yo babenganaki yo bakangaki yo ndoki to yo moko kaka olamuka ye kaka boye ovandi na kati ya palais mais apres olobi na seretu beta na mwa histoire mwa quelques minutes toyeba nao bon mpo na ngai mpe anina oma libanda pona zangi papa mama pe ana me abadaya me batu bana kabinga eza mama kulutu na nga nga azwanga en charge soki azala na makoki yanga azali mpe yanga en charge me makoki ezangaki ya beli na moyeke mobali na beli mopa beli bese yanga supasi Lien na ye awa. Osomi mama na papa na nga bazalaki me na rosa libanda peti ko baya nga bayeba okadre nga. Mama kutu pe aza mama. Bazaka mama na nga. Okay. Mama kutu pe mosusu bakada pe bana bango kitoko. Baza mère na nga. feti mpe nde ezalaka mpe a ah, nakokima libanda te me mpo eza nde bozangi ya baparent bazangaki biso mpe bazali ya nango mpe bayanga baidi me oyo yanga bayanga bakadre nga ata na bozangi na bango banga bapesa nga mayele mosusu na oyo mosusu mosusu mpe akopesa nga te oyo mwana oboti oyeba ndenge apesela ye oyeba ndenge wakade ata na bizaleli ne osala nini obomba ye kaka te a ah, te boye te na walandeli ya azet ameki mwa akima na wasala nini aluka nakanga ye doyavi mo nde namema libanda na shwa na nga moko onamoni eke na avanda don comme motu nde avandaka te mpo na nga ok ndeko na nga aza kote oyo kokopesa biso kombo biso kombo so olingi po pesi biso age mais ni na yeba no betela nga nao ba risque nini ezalaka to moni yo lelo libanda est ce que ba risque libanda ezalaka neti nini to bandi nao na kombo ai kombo na ngai soda bemba mais ba risque libanda eza ebele neti na risque nini neti na risque nde bovandaka boye est ce que pe euh, bomonaka pe bato mosusu bayaka baye omenase bino baye kobimisa bino ba risque masasi makasi tovanda boye omona baye boye babandi okanga biso bakobimisa biso bakuluna kofolime biso na bamoliere me biso toa na biso bakuluna te toza na biso bashege tozangi kaka nde possibilité tokóma boye na baconséquence neti ngai nalaa nde na bitide ya kolia mbongo ya classe yango wana ntango bapara baya kosilika nabimaki mpo na bayebisa ngai naluka mbongo ngai mona mitangisaka yango ti ntango nabimaka Elukelanga mpe nakoma na ba niveau mais eza na makoki na nga moko te yango nabima libanda ti nakoma bosili te. Ok sikoyo nde bozalaka wana beta ya biso nao bosalaka ndeni ko bolia bobetaka ba deux doigts bosengaka bosalaka ndeni? Te nayebi biso totumbaka na biso ba pine tosali ba ebateli mbabola. na ba oyo ba tumbela ba poisson wana ya ba eteli yango wana to debrouiller ba matuka yango wana nde to vivre so pe ya deux doigts pe esengi ke na beta pe deux doigts na beta lowa mutu nyonso te te nakosuba ya mbeli te Ah. oneti moto lokanga na koti bombeli te ati bombeli pwani po gilete biso na biso mwa nde tozokanaka biso biso bayaki na kozokisa na ngai te po fazer fo oyebaka ke fazer ablokaka moto te fazer azalaka nde na place oyo azangi ya kolala nde tindaki ke omona neti po bafilmaka biso bakanga biso na vagabondage ah. omona bakamino yoki ebele mais moyibi aza na ye kutu te bakangi yo ntango mosusu bovandi na bino kaka boye bafilme bino na bamolie epa colonel moko azwa nde gazi apesa ya gazi kinaka ngai bakuluna boye na boye mais un bon kuluna alalaka libanda te kuluna bien alalaka na ndako asali mabe na ye ayebi ke akeyuka mofe na ndako ngai alalaka libanda place ya boye jamais te na kozwa kinaka ata motu masheti po place na po basani bakangaka place wana moto soki azalaka na pale ata bibisi place wana akimi omoneli wapi asidaki na pale nde nabutu abebisami ine ade aze amoni bango biso wana mama ebele tomona libanda libanda tomona bacriminel mpo omona mpe nde basala na bambila ya vie na biso ya bamisi fort po nde bozalaka boye bato bakabelaka bino okolamuka mpe na ntongo mpe oki obeti mwa cop ezalaka mpe eh, bon cop ezali neti oyo nayebi soki tosala mbabola eh. eh, nakotika mima mbabola nga mwasi ayimisimi ekoyede na ngo nga mpe Non elia mais esila. Osota depuis tongo. Otana ba beti biso pe ya basi. Eh ota pe ah te beti nanga be amasi bana ko ya ka pe bona ko fina ye. Biso nso to viva ibanda. Comprendre? oyo momo nde bayike nde toza na bango kamba eh, tofandaka na bango tunamutana ndenge na kina pa bango tunamutana bizaleli na ye opakima na kindoki toyebi mpe te oyo mpe akima na misala na ye mpe toyebi te me ngai sikoyo nakima nde na volonté na ngai po difficulté ya avanda na bala ezalaki bien te ocomprendre eh, tozala nde na mposa ke so ozwi ngai nasala mosala moko eza ya bien na otika olala libanda na otika mpe na olala libanda na olande nazwi mpe ya place ya whatsapp ke mosala moko ekelandela yango Eye sauve yo na vie. Na watia mutu. Pona mutu. Ulilo nga don aza boye don a ashi 18 ans. Ada ebele. Susu maili. Don mutu esenga bwanya. Osi otangi no pe te ata oluki musala. Okosala no musala mais Smael il faut ezala. Ok, Smael il faut ezala. Eh soda yebisa nga nanu. Bozala pesi bovandi bato baotala bino na ba regard moko ya mabe pe bazoseka bino. Bato misusu nde tovanda boye omona baleki ka bango mo bafaze. Omona bato misusu nde donc Bamonaka biso kaka marque bamisusu baoleka omonaka ntango amoni biso akati mbala mwana ngambo wana donc biso mpe tokipaka bango te mpo eza na oka bavie eza baccessoire mm. oyo eza batemps ye toopasse me eleka donc lelo mpe so opportunité moko mpe eye motu mwa longolo na eloko na place ah. oza ondima mpe osala mabe te peut-être okomi place yango obandi lisu mabe eloko tozalaka nango mposa ken ifo nde kaka mosala mosala eza te yango moni toyibaka mwa kodebrouye su na ndeni nabebi na ngai luki na suki na ngai te boso opesi ngai mosala na wata serie mpo na moto sikoyo bato baotalo nde eza bato ebele bazotalo kokoyisa nini parce que bato baotalo partout kaka bilongi nde eza parce que eza bato mosusu bagaspillaka mpe bambongo na bango akabila deja moto aza deja na avenir mais Bato oyo bana oyo faut tosunga nde bango yeyo omoni bana faut tosunga parce que eza avenir à lendemain so otali bana 18 ans ba 15 ans 16 ans un peu aussi tokolakisa bango mpe metier tokolakisa bango mpe cope moko basa neti ndeko na ngai alobi awa ata mposa asala nde formation ayekola kokumba mais sikoyo bino bato wana bozala na bambongo ebele bokaba bana bango yeyo toyela bino mpe kaka les mêmes personnes Toyela bino pe kaka les memes personnes kaka nde ezala Jeffrey Tatou le meilleur tatoueur de Bruxelles bana bango yeyo sikoyo tozua bino temps ebele te namoni bino boza awa est ce que entre bino pe nde boza boye bokoma penza famille ko nde naomona bosungana pe entre bino bon mo aide ya osungani ezalaka nango nakozanga mpe te kabila mpe boye mpe esinga mpe elamba mpe aya tolatani po tozala bolingo tozala mpena bomoko muna mpe soki ozalaka na eki mosusu mpo oyebi tobundisa yo oyo omeka biso te mpo daya toza toyebani nalingi soki bakangi ye esalanga mpasi soki bakangi esalanga mpe mpasi zuwa daya bavi ya misi ezaki baede ok euh, donc nde eza wana fazer aza kuluna te boconfirme Fazzy aza kuluna te, Fazzy aza mutu oyo la femme abandonne donc ba parents nde ba bandonne ye. Kuluna aza mutu misusu. Yango nga pe na bima libanda. Kolera enfin abandonne, enfin de la rue. Babenga biso de abongo, biso pe aleka nja Fazzy. Nonga kuna faza ya muibi. Mais nayibi na nga te na fingi na nga te mais yo dozo bandi. Obandi yango okomona nonga pe bobandi no mbangu. Bilika na asalo mabe mais na asalo mabe bete. Biso nso toya ba Congolais. Mais Congo yango sikoyo eza Congo ya ignorance. Nde bakabola. bakonzi ya mboka nyonso tozwaka donc il faut bayebaka mpo lelo mpo ozalaki ozalaki président fo otalaka mpe bana oyo bazalaka mpe libanda parceke bana bazala libanda bonegligea bango lekani na mabe ya bafazer mais so organise ata bacentre propre batangisa bino bapesi bino information oto wana makoki ebele asala mosala to ya bato Vraiment ba jeunes ba force ba force eza nanu ba ba demi 2 ba demi 3 ba demi 4 donc toya commencer kabila mais tasco ni to viva o comprendre to vive na vie mode ya difficulté donc na vivre atika na vivre mais eh, so mpe ya kufa ya kufa so mpe ya malade ya malade tosinyana na biso Sikoso neti bobeli bobeli bosalaka neti ndeni so obeli vraiment obeli makasi osala ndeti ndeni soki nabeli makasi nakenda na bacentre ya ong ya bafelna bapesaka biso bakisi bango wana nde basungaka biso donc bamituka sante yaya nango mpe apesi bino mpe bakisi ya moko moko Nga pe na koza pe na 500 francs na nga pe 1000 francs na su mi pekisa aide nga po na zala po malade eyaka te po Nzambe ba batela biso fort po sans Nzambe po makambo nionso tout esalamaka na mokili eyaka nguya Nzambe kolia tolala libanda eyaka Nzambe pe moto abatela biso oso Nzambe te me okoka te oza moto mosusu alala na pala immeuble ya monene alali ata 2 jours 3 jours soki te kaki gravement malade Akebe ya maladi do ya makasi me nga na ndima malii mo ba elanga nalala kula carton kala nalala carton na likolo ya nzete na finga dra te ntongo pepe olala likolo ya nzete comme lokola ndeke eh? me na ndimi nalala na nga bongo me eza vie voilà bula moki nyonso alanaka vanité de vanité de soki tozwi ya Nzambe ka sunga nde ba père wana lokola ba mona biso. Kutu olo ba ni ba salela biso quelque chose. Ka ba oyo moni ba filmer biso nde ba mbi ba mona biso ya tozala na bango. Ata mwa aide mo bote na na posa te mwa uma uma oyo na benda bango ba za bo. Et ça biso bi bien fort. Kutu ana posa vie. To aba tu to aba nyamati. Bo bo vie ya lobi. Ba papa da ba Mokola po biso to tonga siko mboka na biso ndenge ebele baza nanu libanda ebele pe bamosusu bango wana bayaki mosala ya soda me moto nyonso to ya prefera te mpe azala soda eh. soda mobuti okoloba nde okoloba neti nini mpo na bato baotalo tokómi na suka ya émission na biso okoloba liloba neti nini bon elonga na lobelo esalaka nga mpasi Biso ba jeune homme ya lelo to kemba ba père na biso ba sala makambo ya ba grave na ba age na biso po ba lobi avenir ya lobi eza po na biso ba jeune mais tala nde ba abandonne biso ba jeune ba konzi ya mboka ba soutenir biso pona ba meka ko zua mesure ya ba jeune ndenge nini ba koki ko change biso maltalite po soki to kende boye mboka e developper te biso pe toza na posa to koma ba responsable Tovandisa pe ba foyer. Wana vraiment nde posa na biso yango wana tolongwa na vie kifazer bazwila biso ba misala tosalaka tozala bien organise. Okay. Euh, voilà merci en tout cas nzambe apambola bino tosepe kozala na bino toza mpe sur tokoya mpe lisusu mpo toyebi ke bato ebele bazotala biso bato ya mitema malamu bato oyo baza na mbongo oyo esala eloko te donc euh, Bozalana. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, restez branchés sur notre chaîne Bombachel TV. En tout cas, ça fait vraiment mal parce que Baza Baleki, Toyosibino, ba mineur Baza Awa. Au moins, la banque, ba mineur Baza, ba la libanda, ba liera nini, ba sokola mai nini. Naza pe na petit na moi Aza Awa, mais akoka te. C'est une fille, elle a 16 ans, Aza libanda. aliaka nini balataka nini basokolaka mayi nini soki babeli est ce que ba ong wana est ce que e assuraka medical soit soins medicaux chaque mois toyebi te mais tomonaka bango boye ofinge na nzela oyebi eloko nini esalaki ete oyo baza ndoki non en tout cas tokosenga vraiment na gouvernement na biso bato bazotala biso nous devons aider ces enfants parce que c'est l'avenir du lendemain baza avenir ya elobi alors to pensaka na bango esalaka bien bazala na bango mabe te omoni shege okimi omoni ondire omoni ndoki te bazalaka mabe te nka nde balobi babomaka te mais moto amona otambola katisi par crainte alors nous devons faire quelque chose pour ces enfants bacentre de formation kolakisa bango bamétier et euh, voilà mingi ya koloba lelo vraiment en tout cas eza te parce que ça fait mal Ba les images vont parler à notre place voilà donc je dis aussi merci à celui qui est derrière la camera j'ai fait tatou le meilleur tatoueur de Bruxelles bana bango yeyo olobi ni mpo na bana donc euh, Jesus Kandolo tonton Choupi Choupol bana bango ye bolobi ni mpo na bana chance de la vie boketchu bolobi ni mpo na bana bana bango ye yo so après émission so tomoni ba réaction esala vraiment biso bien mpe tozongaka na esiko donc n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de, de partager nos vidéos euh, au réel web service le parent de Bombechet TV. Donc voilà, Banabango et Claudie Latoundra au micro 42 Zalaka. Je vous dis merci et au revoir.